قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نبي رسول الله قوموا قوموا شافينا يا صاحبي Mickey